I estem aquí jugant a l'últim nivell d'amnèsia i és super realista, mireu. Fins i tot puc obrir la llum que hi ha corrent. No, no s'obre. Bueno, és igual. Però podem passejar per tot arreu. Mireu, un barril! Com sempre, que clàssic. Anem passejant. Mira, ampolles, que corrades. Mira els cables penjant. Està super currat aquest nivell d'amnèsia. Mireu, miro cap a baix i una nina rara nina rara, nina rara